Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücum nəticəsində həlak olan səfirliyin mühafizə xidmətinin rəisi Orxan Əskərovun nəşi ən qısa zamanda Azərbaycana gətiriləcək. Bunu Karonay açıqlamasında Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə bildirib. Ayxan Hacızadə hadisənin motivlərinin araşdırıldığını deyib. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi eyni zamanda qeyd edib ki, silahlı hücum edən şəxsin kimliyi, hadisənin motivləri barədə detallı məlumat yoxdur. Yeni məlumatlar olacaq varsa, ictimaiyyətə açıqlanacaq. Xatırladaq ki, yanvarın 27-si Bakı vaxtı ilə səhər saat 8:30 radələrində Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahla hücum olub. Hücum zamanı mühafizə xidmətinin rəisi Orxan Əskərov şəhid edilib, daha 2 nəfər yaralanıb. Bu səhər Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə qarşı edilən silahlı hücumu qınayırıq. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi açıqlamasında deyir. Bu hücumda həlak olan səfirlik əməkdaşına Allahdan rəhmət, yaralıların tezliklə sağalmasını diləyirik. Keçmişdə oxşar hücumlara məruz qalmış Türkiyə Azərbaycan xalqının kədərini paylaşır deyə məlumatda qeyd olunur. Qeyd olunur ki, Azərbaycan tək deyildir. Azərbaycana dəstəyimiz hər zaman olduğu kimi bundan sonra da davam edəcək. Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu isə A Xəbərdə belə deyib: "Həmişə olduğu kimi biz Azərbaycanın yanındayıq. Onlara hücum bizə hücumdur" deyə nazir vurğulayıb.